الخليج ونضالات سيبا ونضالات بنان ونضالات لمطة بيس بيس نظن صيادة أنا بدأت تحرك كان توا تحرك على رصيد نضالي بتاع جمعيات الكان ونوتر جرون بلو اي تو سا بون ما يهمش على حال فو بوفي جوادر فو سيفوار يعني كي تنجموا تلموا المجهود بتاعكم مع مجهود الجمعيات هذه باش من الناحيه الشماليه آه، آه، عاونوا نقاوموا آه، التلوث لكن نظن الماركه تاعكم ماركه ماهيش واضحه يا سامي حكاية وهي ماركه تخلينا ما نجموش نوصلوا للنتائج المرجوه في اقرب الاجال على خاطرش اثرتم مشاكل عديده نظن آه، آه، المشكل القاتل آه، في صيادة هو déjà واد سيدي عبد السلام واد سيدي عبد السلام و لو بروجي قلت باش يقع تحويل canalisation باش ما نعرف منين باش يجي toujours في واد سيدي عبد السلام راه انا الجمعيه والتنسيقيه هذه تركز على اوبجيكتيف آه، واحد هدف واحد هو آه، حل مشكل آه، سيدي عبد السلام اللي هو فعلا قاتل فريمون هذاك قاتل زنا اكثر بكثير من كنتوا تحكيوا عليه اي هو بنان وخيالنا وأحبابنا وأصدقائنا وبنان و... واهالينا في لمطه واهالينا في قصيبه واهالينا في خليج واحبابنا في خليج صحيح فما مجهود كبير قاعد يتعمل من آه، جيراننا وقاعدين يناضلوا ناضلوا خير من السعيديه ناضلوا خير من السعيديه الماطه آه، قصيبين آه، خنيسين والبندة جيراننا ناضلوا مليح احنا مزعام كان باش نقولوا بعتني معناها باش اون امبوش ان بو معناها لي فار ايه حوجيت لك آه، الوقت باي باي ما بيسمعني وقتنا نضيع وقتنا انا باش تحكي لي انت على شيء تعمل وتعمل من جمعيات اخرى واللي هو ما يهمك انت بصفه معناها ثانويه معناها آه، صياده جيوغرافي نورمون نظن على غالب سي محمد ماذا بيا ما تتعصبش علينا في لا لا لا لا احنا عملنا دي مينوت عايش ودي عايش ودي ماذا بينا كان نعملوا نشوفوا اقتراحات خاطر احنا تو الكلام تقول فيه كل نعرفوه ماذا بينا اقتراحات حلول تكون بطريقه تشاركيه الناس معناها الناس فدت ما عادش الكلام هذايا فدت منه ماذا بينا لا بالعكس فدت فدينا فدينا كان الوصوليه والانتهازيه اللي كانت قبل ضربات نبا واليوم نجدها مالوريزمون عند الشباب تاعنا هذا هو المشكل واصحاب الكفاءه لا يسمح يسامحكم